Il est un combat divin. Il est souverain champ d'espérance. Amis des ondes, internautes, ou même cap nous un peu partout. Ouvert champ d'espérance. Au nom de Jésus, vous adorez. Amen. Au nom de Jésus.